Сейчас я хочу показать о том, как э, разбортировать колесо Сиоката без э, помощи инструментов, просто руками, в одиночку. Вот. Сначала, вот я сейчас буду показывать, что я делаю. Я зажимаю... Э, а, нет, я думаю, надо вот с этой стороны начать, с той стороны, где ниппель. Вот. Э, нет, лучше даже сверху. Зажимаю покрышку так, чтобы она попала, ну сейчас я вот сюда приду, в внутренний желоб. Вот сжимаю по краям. Вот, и в итоге, вот так вот, сжав покрышку, можно увидеть, что она уже ну, вышла отсюда из желоба. Теперь я сжимаю ее, помогай ногами сюда. Вот так вот. Аккуратно, аккуратно. Вот. Я вот так подавил сюда. И вот можно уже увидеть что вот она уже слезла. Теперь я продолжаю. Ну, здесь уже ничего не надо, здесь уже все просто. Просто вот так вот, оп. Ну, можно сказать, что уже все готово. Сейчас, кстати, мы как раз и посмотрим, что там стало с камерой. Это Сяокат, который проехал где-то 60 километров. Из них первые 30 проехал на стоковом давлении, но при этом камера внутри не спускает. Я просто решил открыть и посмотреть, что там происходит с камерой. Вот, раз. Все, оно разбортировалось. Так, теперь я отсюда вытащу камеру. Вес у меня был бруто примерно килограмм 70. Вместе с одеждой и прочим. Не знаю, может я сейчас это делаю неправильно. Мне кажется, как раз я это делаю неправильно. Ну, как бы ладно. Так. Вот. Покрышка. Положу на пол. Колесо. Сейчас не достану. Что застрял как-то. Ого. Так, ну что я могу увидеть? Ну, есть. Сейчас я посмотрю, как это выглядит. Ну, потертости есть, да. Да, и она такая шершавая стала. А показать, как обратно надевается? Как думаешь? Давай. Как, как обратно надеть? Ну, Забортовать, да? Ну, давай. Без этого. Давай. Перерыв будем делать? Да не, зачем перерыв? А может без, без камеры это сделаем? Мы просто, чтобы камеру туда-сюда не мацать. Камеру-то жалко, хорошая камера еще. Да. Давай без камеры. Давай. Значит, обратно запаковываю колесо без э, всякой этой, без всяких инструментов. Просто так, я сейчас не буду смотреть, в какую сторону правильно, в какую неправильно. Так, видим, оно все где нужно. Теперь половину... Считаем, что камеру только что вставили. Да. Предположим, там камера есть. Ну просто не хочется камеру туда-сюда. Это такая операция все-таки. Вдруг что произойдет. Так, половину колеса туда засунули. Нет, не засунули, но не важно. Что-то, кстати, обратно я, кстати, и не, не пытался. Сейчас будет похоже это. Типа, фокус не удаст, не удался. Делаем монтаж. Конечно, делаем монтаж. Это вообще все монтаж был. Не шина монтаж. О, все. Вот, короче, и все проблемы, ребят. Просто э, сколько смотрю на форумах, народ страдает. Ой, никак не разбортировать. Ой, никак не забортировать. Все вот здесь в царапинах, все хрен знает как. Все поломано и прочее муть. Ребят, ну вы чего? Смотрите, как все просто. Не, реально просто. То есть это вот два самоката, и на обоих это все делается руками без инструмента. Поэтому все. Ну и сейчас обратно надо. Потому что... Что ее оставлять-то? Во как это выглядит. Ну. Оп. Оп. Ну, может потому что это без камеры было так быстро, но на самом деле с камерой тоже ничего сложного. Нет, это все сделать. Все. А все это делается так просто, потому что здесь очень, очень-очень глубокий желоб. Туда покрышка вот так вот сдавливается и засовывается. Все, без проблем. Вот. Все. Это был туториал. Зачем ты? Ай.